Oh my God. Oh, uh, wow. Guys. ça vaut 100 pièces. Pas vrai. Ça vaut 1000 pièces. Oh, attention de ne pas tomber. 이수정하게너무뜨빈대상그럼수나 Oh my God. Guys, c'est comme un jeu de Mario sur vélo. C'est pas des jokes. Et non, je suis pas dans le monde des champignons magiques. Oh! Ça paraît pas, mais c'est haut. OK. cruzeiro esporra as três. Yes. Ah, wow. Oh. mode DH, la crête du lynx. Hop. Yo. Hop. Oh ah, my J'ai tombé malade. ok, ça, guys, c'est autre chose. C'est autre chose. On se croirait à Whistler. Voyons donc. Et... Eh, Wow Faites-le guys, on est en reckoning. On teste la crête du lynx qui est probablement nommé en raison de la crête à ma droite. Et du lynx en avant Non. Ils <laughs> ont probablement déjà vu un lynx ici. On va voir sa tanière. faire attention dans le bois. Soit des lynx, soit des cougars. <laughs> Beaucoup de cougars qui font du vélo pour trouver des proies. <laughs> oh, fuck la non-shore. Aïe aïe. On dirait que ma première fois sentir du moulin, euh, c'est quelque chose. C'est fucking quelque chose. Fait que là, prenons en considération euh, que j'ai pas encore raidé les premières trails. Hop! I know, I know. Ça sent bien. Fait que ma première fois ici, c'est le secteur Maelstrom. Bon, oh, on pourrait jumper dans le fossé ici, mais on ne le fera pas. Ah <laughs> oh. Petite section de la crête du lynx en montée à ah, la cabine Ah oui, c'est vrai. Ça, gars tantôt, j'étais pas capable. On va essayer. Le bain plus bas. La, la chauffer. Et... Ça paraît pas, mon on du pied dans ça va faire attention pour vrai. Oh, ça j'ai réussi. Fait qu'il y a une affaire que j'ai de la misère. Aïe aïe. Oh wow! De ce bord-là, c'est encore plus beau. <laughs> Salut là! Ah, wow!